Ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah akan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan Rama Raden Abdullah kang ibu Dewi Aminah ingkang lahir ana Mekah hijrah ing Madinah ajung menang ing Madinah agara ing Madinah Madina aseta ing Madina asinare akan ing Madina bangsa ne bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy